અરેઝ પરના આ ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે અરેઝ ઉપયોગકર્તાઓને એક ચલમાં ડેટાના એક કરતાં વધુ ભાગ સંગ્રહવા માટેની પરવાનગી આપે છે ઉદાહરણ તરીકે આ ચલ ડેયઝ એક એરે કહી શકાય કૌંસની બે જોડ વચ્ચે આપણે એક કરતાં વધુ કિંમતો મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ તેથી આ માટે હું પાંચ કિંમતો લઈશ અને અઠવાડિયાના દરેક દિવસો આ દરેક અંદર મૂકીશ મારી પાસે મન્ડે ટ્યુઝડે વેનસડે થર્સડે અને ફ્રાઇડે છે અઠવાડિયાના પાંચ દિવસ છે જે આપણે સંગ્રહ કરીશું ઉદાહરણ તરીકે પહેલો દિવસ સોમવાર છે બીજો દિવસ મંગળવાર છે અને એ પ્રમાણે આશા છે તમને આ સમજાઈ ગયું છે એક કરતાં વધુ ડેટા સંગ્રહેલા હોય તેવા ચલને બોલાવવા માટેનો આ ઘણો સરળ અને કાર્યક્ષમ માર્ગ છે નોંધ લો આ નંબરો પણ હોઈ શકે અથવા કોઈ પણ માહિતી જેને તમે અંદર મૂકવા જરૂરી સમજો હવે આપણા એરેને ઇકો કરવા માટે હું કહીશ ઇકો ડેઝ હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ કામ નથી કરતું આ થાય છે જ્યારે આપણે આપણું પૃષ્ઠ ખોલીએ છીએ આપણી સામે માત્ર એરે ઇકો થયું છે હવે એરે અહીં ક્યાંય નથી તો પીએચપીએ શું કર્યું આપણી સામે હકીકત ઇકો કરી છે કે આપણી પાસે જે છે તે એક એરે છે હવે એક એરે અંદરના કોઈ એક ચોક્કસ એલિમેન્ટને બોલાવવા માટે તમે ઈચ્છો તો તેમને એલિમેન્ટ કહી શકો કેટલાક સ્થળોએ તેમને આઈડી ટેગ્સ અથવા એરે એલિમેન્ટ કહેવાય છે આપણે ચોરસ કૌંસનો ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આપણે એરે અંદરના એલિમેન્ટના સ્થાનને બોલાવીશું તો તમે આ 1 2 3 4 પાંચ સોચી શકો છો સંખ્યાંકન સિસ્ટમના કારણે જે પ્રમાણભૂત સંખ્યાંકન સિસ્ટમ છે આપણે શૂન્ય એક બે ત્રણ અને ચાર સાથે શરૂ કરી શકીએ છીએ તો ઉદાહરણ તરીકે જો હું મન્ડે ઇકો કરવા ઈચ્છતી હોઉં જે શૂન્ય હશે તો તમે અહીં શૂન્ય મૂકો અને મન્ડે ઇકો થાય છે એ જ પ્રમાણે એક જે ટ્યુઝડે હશે અને ચાર જે એરેયમાં છેલ્લું એલિમેન્ટ છે તે ફ્રાઇડે હશે ઠીક છે તો આપણે આગળ વધીશું અને હું તમને બતાવીશ કે એરેમાં અલગ અલગ રીતે કિંમત કેવી રીતે સોંપી શકાય હવે જે હું કહેવા માંગું છું તેને શરૂઆતથી શરૂ કરું હું એક એરે બનાવવા જઈ રહી છું પરંતુ હું તેને ખાસ રીતે બનાવવા જઈ રહી છું તો ડેઝ શૂન્ય બરાબર મંડે ડેઝ એક બરાબર ટ્યુઝડે હવે તમે વિચારતા હશો આનો શું અર્થ છે મારો મતલબ છે અહીં હું મહત્વનું શું કરી રહી છું કે અગાઉ મેં જે કહ્યું હતું તે કરવામાં થોડી પરેશાની આવશે મારો મતલબ છે હું કહી શકું ડે 1 ઇક્વલ્સ તમને ખબર છે અને ડે 2 ઇક્વલ્સ આ પ્રમાણે તમે કરી શકો જો કે આપણે અહીં હજુ પણ જે કરી રહ્યા છીએ તે એક એરેમાં મૂકી રહ્યા છીએ તેથી બની શકે કે તે હજુ પણ એ જ માળખું ધરાવે છે પરંતુ આપણે તેને અલગ રીતે સોંપી રહ્યા છીએ તો તમે તેને આ પ્રમાણે કરી શકો ચાલો હું આ રદ કરું હું હંમેશા આ પ્રમાણે કરવું પસંદ કરું છું મને આ વધુ વ્યવસ્થિત અને સરળ લાગે છે અને તમારી જાણકારી માટે તમે આને આ રીતે નીચે લાવી શકો તે છતાં તમે તેને જોવા માંગતા હોવ મારો મતલબ છે જો હું હવે આ સંગ્રહો રિફ્રેશ કરું કંઈ બદલાયું નથી ત્યાં કોઈ એરર નથી આપણને હજુ પણ સમાન માળખું મળે છે આપણે તેને ફક્ત લીટીઓ ઉપર નીચે ઉતાર્યું છે તમારા ફંક્શનના અંતે લાઈન ટર્મીનેટર છે દરેક લીટીના અંતે નથી તેથી તે સાથે ગૂંચવવું નહીં ઠીક છે તો હવે આ ઉપર પાછા આવીએ ઠીક છે તો આ છે મૂળભૂત એરે અને બે અલગ અલગ રીતે તે માટે કિંમતો કેવી રીતે બનાવવી અને કિંમતો કેવી રીતે પ્રદર્શિત કરવી તો ઉદાહરણ તરીકે જો હું કહું એચો તોડાય ઇસ ડેયઝ અને પછી હું શૂન્ય કહીશ તમે જોઈ શકો છો મેં આ પહેલેથી સંદર્ભમાં ચિન્હાત્મિક કર્યું છે મેં તે લીલા રંગમાં ચિન્હાત્મિક કર્યું છે હવે જો તમે આ રીફ્રેશ કરો તો તમે જોશો કે આ મંડે છે હવે ગૂંચવાતા નહીં હું તમને સંદર્ભના ઉપયોગથી સલાહ આપું છું જો કે આ કોઈ મૂળભૂત માર્ગ નથી કે સંપર્ક કોડિંગને ઓળખે જે આને દેખાવામાં સારું બનાવશે તમે જોશો કે જ્યારે આપણે તેને અહીં નીચે લખીશું આપણે કહી શકીએ ઇકો ડેઝ અને શૂન્ય તો તમે જોઈ શકો લાલ રંગમાં તે પૂર્ણાંક સંખ્યા બતાવે છે જે રીતે તમે આ લખવા માંગો છો આ પ્રમાણે અને તમે જોઈ શકો છો તે બરાબર છે પરંતુ તમે ઇકો કરવા માટે તમારી સ્ટ્રીંગમાં એક એરેનો સમાવેશ કરી શકો છો તેમ છતાં હું એસોસિએટિવ એરે ઉપર જઈ રહી છું જ્યાં આપણે આઈડી ટેગ સોંપવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં દરેક માટે આપણે એક કિંમત રાખી શકીએ છીએ હું ઓળખાણના દરેક પ્રકાર માટે તે કિંમતનું કેવી રીતે વર્ણન કરી શકું જો તમે ન અનુસરો તો આ એક રીત છે જેને હું બનાવવા જઈ રહી છું હું કહીશ એજીસ ઇક્વલ એરે હવે અંદર હું કહીશ એલેક્સ હવે આગળ વધી અને બિલી અને પછી કાયલ જે ત્રણ નામ હું ઉપયોગ કરવા જઈ રહી છું તે કહેવાના બદલે હું કહીશ 19 14 અને 18 સામાન્ય રીતે ઇક્વલ્સ અને ગ્રેટર ધેન ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે હવે આ શું કર્યું છે આપણે એરે એલિમેન્ટના બદલે જે રીતે અહીં શૂન્ય દ્વારા બોલાવવામાં આવે છે આ એક દ્વારા બોલાવવામાં આવે છે આ બે દ્વારા બોલાવવામાં આવે છે હવે આ એલેક્સ તરીકે બોલાવાય છે આ બિલી તરીકે બોલાવાય છે અને આ કાયલ તરીકે બોલાવાય છે પરંતુ તેમની કિંમતો છે 14 19 અને 18 તો તે ખરેખર રીતે આ પ્રમાણે લખવા સમાન છે ચાલો તેને રદ કરીએ અને આ શૂન્ય એક અને બે કરીએ અને તે થોડું ફ્રેન્ડલી અને યાદ રાખવા માટે થોડું સરળ બોલાવવા માટે થોડું સરળ બનાવવા માટે આપણે હવે કહીશું એચો એજીસ એલેક્સ આ રીતે તો આ 19 એચો કરશે જેવું આપણે રિફ્રેશ કરીશું જુઓ 19 તમે તેને બિલી અને કાયલ સાથે કરશો ત્યારે પણ આ જ થશે તો જ્યારે તમે પ્રોગ્રામના અડધે રસ્તે હશો અને એ કહેવાના બદલે ઓહ મારે ટોચ પર પાછું જવું પડશે અને દરેક પંક્તિ સાથે ગણતરી કરું અને કહું શું આ શૂન્ય એક બે અથવા ત્રણ છે હું યાદ ન કરી શકું આ કરવા માટે ઘણું સરળ છે આ કરવા માટેનો અન્ય ઉપયોગી રસ્તો છે જો હું કહું એરે એક ઇક્વલ્સ એલેક્સ અને પછી બે ઇક્વલ્સ બિલી આપણે શૂન્ય અને પછી એક સાથે શરૂ નથી કરતા આપણે એક અને બે સાથે શરૂ કરી રહ્યા છીએ જેથી તમને યાદ રાખવા માટે સરળ બને તો આપણે હવે અહીં કહી શકીએ એચો એજીસ 1 જે એલેક્સ તરીકે બહાર આવશે આપણે તે માટે શૂન્યનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા શૂન્ય એક બે કહેવા કરતાં તમારા માટે આ રીતે પ્રોગ્રામ કરવું સરળ છે તેનો પ્રયત્ન કરો તે પર કામ કરો તમારા માટે સૌથી સરળ શું છે તે જાણો પરંતુ મારા માટે આ અત્યંત અર્થહીન છે કારણ કે હું શૂન્ય એક બે નો ઉપયોગ કરવા માંગું છું પરંતુ જો તમે જે મેં પહેલા કર્યું તે વાપરવા માંગો છો અથવા આ પ્રમાણે અથવા કોઈપણ ડેટા પ્રકારને સ્ટ્રીંગ વેલ્યુ સોંપી કરવા માંગો છો તો તે કરવા માટેનો આ માર્ગ છે ઠીક છે આ છે મૂળભૂત એરે મારી પાસે મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એરે પર બીજું ટ્યુટોરીયલ છે તે એક અલગ ટ્યુટોરિયલ છે તે જરૂરથી જોશો આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું આભાર